Andaban... Doctor, ¿sabes lo que me pasa? Es que cuando me enfado me por las paredes ya ya no puedo soportar. Chat, La muestra No has visto que acabo de entrar a aquella finestra? Tienes toda la razón Amb això queda demostrat tot, tinc de fer alguna cosa més? Um, et tires al llit. Bueno, um, ara gira't al revés perquè així podrà fer veure que t'enfiles per les parets. D'aquesta manera solucionarem el problema. Oh, oh. Aquí no puc. És que... Ja... per les parets així, no puc moure bé. És no que... Ja està, ja està. Ah. Ja està. T'explicaré el que et passa. És que tu... Oi que mai has fet l'amor? Mm, no. Doncs aquest és el teu problema. Que en tens ganes i per això t'enfiles per les parets. Sí, això mateix. Tens ganes de, de fer l'amor. <laughs> Oh. <laughs> Va, vés a buscar noies de la teva edat. Farà la meva clínica. Sí, però és que les parets són planes i... Doncs compra una paret que sigui en volum, home. Jo no sé on em venen. A la farmàcia. Doncs mira, saps què? Què? En un... en un rocòdrom. Ah. ah. Allà, allà. Ah, va. Si I... vas eh. allà, podràs solucionar el teu gran problema. Ah. Ei, ara on he deixat la màscara? Que és de lloguer i si la perdo, a veure que em farà fotent fora de la feina, saps? Ah, la visita son 50.000 euros. Adéu. Ai, i m'ha de ser que jo tinc la mort al llit. Si jo no tinc gent de força, ell perquè és un superheroi, però jo... Ai, ho sento, però és que havia promès que mai més em tornaria a enfilar per les parets. Mantinc d'anar per la porta. Adéu. Adéu. Clínica del T ha patrocinat Què, què passa aquí? És que no puc sortir. Com que no pot sortir? Jo acabo d'entrar i... Què passa aquí? No puc sortir. Ja t'ho he dit jo. És que ha vingut un eh? Mai m'han agradat els mims a mi. Bon dia, doctors. Què puc passar? No, no, no entris! en Johnson tres. Això està a causa d'un mim, no? Sí, ¿y tú cómo sabes? Es que me detuve para allá, ¿no? Y es culpa de lo que... Ya eso que so, sobre. Y si... podrían probar... Mm, Fent mímica. Fem una en el vidra y... La idea está teva, ¿para qué no lo pruebas tú? Va, bueno, va, a insistir tanto Em sembla si funciona. Veu? No! no! T'has endut la Copyright 2008. que ¿Qué aqui? O Proyecto é tá grif. ¡Ah! Yo también soy gris. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. đạm Chỉ đạm đạm